Eh bien, bonjour. Hein, euh, euh, de vous y retrouver hein, et pour euh, exposer mes opinions, comme la suite de mes précédentes vidéos. Hein. Donc, je, poursuis cette série, comme on dit, hein, <laughs> une série de vidéos et tous mes ressentis c'est ce qui rapproche euh, surtout en sens de mes propres idées. Il n'y a rien euh, d'information, il n'y a rien. Euh, c'est tout mes propres opinions, quoi. Et, bon, ça me fait plaisir de, de vouloir partager ça avec vous, quoi hein. selon ce que mes dires, selon euh, bon, ça change euh, de mes blogs euh, que j'ai toujours, j'ai toujours écrit. Quoi. Bon, là, ça change un petit peu. Et comme ça, vous voyez vraiment de qui je peux représenter, quoi, sans... Voilà, quoi, c'est... ça me fait plaisir, quoi, de... de, transmettre ça, tous mes ressentis envers un monde qui veut me regarder. Et ça me fait euh, plaisir, quoi. Je veux dire, bon, n'êtes pas obligé, hein. Vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, bah, euh, euh, quoi vous dire de plus bah, C'est pour vous dire divers sujets. ce qui est. Bon, tout d'abord, je veux aborder sur le sujet du service civique euh, universel. Donc euh, euh, là, j'ai récemment lu que dans un article qui vont bon, que Monsieur Macron, enfin le président Macron veut mettre en œuvre ceci pour effectuer un mois de un mois de mission sur ça quoi. Moi, je dis euh, à ce niveau-là, comme euh, j'avais dit précédemment, euh, pour ce qui est là-dessus, à mon avis, bon, moi, je dis à mon propre avis, hein, nuance, hein, je, je, ne veux pas, je ne veux pas savoir qui a raison, qui a, qui a tort. Euh, moi, je veux dire mes propres ressentis là-dessus. Euh, formater les jeunes comme ça, à ce niveau-là, euh, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose de, de malsain. C'est-à-dire, bon, certes, c'est une mission, ils seront occupés, ils seront Euh, d'une autre façon, il faut euh, euh, afin qu'il s'adapte au, plaisir de, la vie en, société, quoi pour qu'ils qu'il soit un peu plus docile, voilà, pour rendre pour rendre ces gens ne plus être foncièrement eux-mêmes. Et bon, moi, euh, je sais pas, il y a, Déjà dans la société, on est tellement. Euh, on est tellement en soumission, on, est, on doit obéir, il n'y a, que ça, il n'y a, que l'obéissance, il n'y a que euh, le dressage, il n'y a que je sais pas, c'est tout parce que euh, que les gens, ils sont dans l'incivilité, ils, sont impolis, ils sont... Alors ça y est, il faut les dresser, il faut les éduquer, il faut les... de force. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment... Euh, si ça va aboutir vraiment à quelque chose de, à leur bien-être absolu. c'est surtout ça qui est important dans leur vie, parce que c'est leur vie qui compte. Euh, c'est pas quelqu'un d'autre qui vivront à leur place. Hein. Euh, je veux dire, euh, ils ont vécu comme ça. Euh, et après, à force de les éduquer comme ça, ou les dresser de telle manière, les gens, ils vont finir, certes, par apprendre leur milieu, de ce qu'ils ont appris, ce qu'ils savent, parce qu'on leur a appris, mais ils ne sont pas eux-mêmes ne sont pas dans leur euh, propre fondement, euh, de leur propre euh, manière d'être, de se représenter tel que, parce que la vie est courte, tout peut, hélas, arriver. Et, comme je disais, c'est pas quelqu'un d'autre qui vont vivre à leur place. Hein. Après, c'est leur vie qui est en jeu. Hein. je veux dire l'éducation, le dressage et tout ça, euh, remet en place euh, la psychologie des gens. Euh, pourquoi, pourquoi émettre ça uniquement Je veux dire, on est... quand je vois autour de... tout autour qu'on est émis par une telle soumission, une telle emprisonnement, on est on n'est plus soi-même parce qu'on on doit être euh, euh, présenté de façon à ce qu'on a appris. Sans ça, eh ben, on n'est plus rien. Et je, pense que l'humain, bah, pour moi, la lumière de l'humanité ne, ne, se reproduit pas comme ne se produit pas comme ça il est tellement formaté en lui-même et bon, il a été appris comme ça et il doit se comporter comme ça. Donc c'est un, c'est un cycle après, naturel, qui devient naturel. Mais c'est pas son vrai fond parce qu'il a été appris comme ça. C'est comme, euh, comme euh, on est euh, scolarisé on fait des stages, on fait des formations, on, fait des, on apprend selon ce que, au désir des autres mais pas, il a pas de soi. Bon, certes, on apprend des nouvelles choses, c'est bien, c'est des découvertes, mais après, la, personne euh, peut être libre de ses propres choix, de ce qu'il veut vraiment, euh, selon son propre caractéristique, de ce qu'il veut euh, vraiment piocher. Il pioche et, ce veut vraiment être. De, on n'a pas poser aux gens euh, d'être comme ça alors qu'il n'y est pas. Alors c'est, c'est tout un cycle euh, d'autorité envers la personne et ça, moi je pense, je crois que ça, ça émet euh, à partir de là, depuis l'éducation, toutes ces autorités contre lui, qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, il finira par se venger. Euh, il se dit, bon, comme moi je disais euh, précédemment, que la solitude, euh, je n'ai pas décidé en étant petite. Hein, petite, on se fait, on ne commande pas sa personnalité. Hein. <laughs> Il y a des, on est, accompagné par des adultes qui nous forment à devoir être d'une autre personnalité. parce que des fois, ça ne convient pas à la personne et veut nous faire changer pas le bon, euh, la bonne caractéristique à prendre. Donc il faut la changer. Et quand, quand je vois tout ça, qu'il faut vraiment changer les personnalités, les caractéristiques, ça, ça a aimé justement euh, le mal-être envers la personne, je crois. C'est comme ça que je ressens les, choses. Mais euh, quand on commence à formater les gens, et puis à émettre beaucoup d'autorité contre la personnalité, euh, les jugements euh, euh, souiller la, la, caractéristique telle qu'il est, c'est là qu'après, tôt ou tard, il finit par se venger. Quoi, hein. il se dit, parce que, Bon, je ne plains pas, hein, je ne plains personne, mais en fonction de, la vie du cycle, euh, il s'est fait humilier, il s'est fait, euh, euh, il y hélas, de l'échec, il y a les surendettements, il y a euh, les, événements, les mauvais événements comme ça, quoi, du type là, quoi. Et, ça, ça, bouleverse psychologiquement et ça, ça émet des, des effets vraiment parfois dangereux pour lui autres, parce qu'il se venge, il, n'obtient pas ce qu'il veut, ce qu'il veut réussir, les gens, ils, tôt ou tard, ils, vont se mettre à l'encontre parce que, bon, au fur et à mesure, tous ces jeunes-là, ils vont vivre, Donc euh, après, ils vont faire leur vie. Et euh, selon leur vie, euh, c'est là que ça bouleverse. Hein, bon, je souhaite vraiment du bien au, peuple. C'est pas ce que c'est pas ce que je demande, hein, euh, voir que le malheur, non. Euh, si on, on, inciterait des gens euh, à ce niveau-là, mais ils finiront par tôt ou tard se venger quoi. C'est comme les anciens militaires qui sont devenus des tueurs, quoi, hein, ou des, choses comme ça les gens, ils connaissent les combats, les, les, euh, euh, mettre en activité euh, tout, constamment, ne pas laisser le temps de se reposer sur eux-mêmes, qu'ils n'ont pas le temps. Parce que du matin au soir, ils vont faire ça, et, la nuit, ils, dorment, quoi. voilà, quoi. Ils n'ont pas le temps de vivre pour soigner. Ils sont constamment mouvementés à ce que leur, ce que, leur euh, impose de faire. Alors forcément, les gens, je ne sais pas si c'est vraiment leur propre euh, aspect euh, futur, si ça va être vraiment, si ces gens-là vont être naturellement comme ça dans le futur. Parce que euh, je trouve que euh, l'éducation euh, provient de soi quand la personne a été respectée. Si la personne n'a pas été respectée, forcément, les gens, ils, ne respecteront plus. Parce que l'autre, bah, c'est un engrenage hein, dans la vie. si l'autre n'a pas été respecté, l'autre, il insulte les autres. Après, c'est tout un enchaînement. Les gens, ils commencent à insulter les autres des, plus que cutaires. la méchanceté ne vient pas euh, en étant bébé. Euh, né bébé, on est, euh, jamais, on n'est pas méchant comme ça de, nature. Bon, on pleure, c'est normal parce qu'on découvre la, vie, quoi. On est, on est innocent, on est, voilà quoi. C'est pas moi, je ne crois pas euh, bébé euh, comme ça, euh, qui soit il, y a une provocation sur la tue, euh, qui soit tueur, parce que né bébé, on ne n'est pas tueur, c'est pas vrai. on nous conditionne selon les, le fonctionnement de sa propre vie, quoi, du cycle de là où il va faire sa vie. Voilà. Et c'est comme ils veulent <clears throat> bon, il y a certains pays, euh, ils ont. Ils enfin, comment dire, euh, ils ont la peine de mort. Mais pourquoi euh, mettre la peine de mort Déjà, c'est coûteux. Il y, a, beaucoup de, de, choses qui ne vont pas. Les gens, les exécuteurs, euh, comme j'ai toujours dit hein, envers quelqu'un, euh, des, gens que je connaissais, j'ai toujours dit comme ça. Mais euh, on nous dit qu'on n'a pas le droit de tuer. Mais les exécuteurs, ceux qui exécutent pour les tuer, ils tuent quand même, hein, ces gens-là. Pourquoi eux, ils ont le droit de tuer, et les gens qui tuent dans la société, ils n'ont pas le droit Il y a, il y a une injustice. Il y, a, quelque chose. C'est pas que je défends les tueurs, hein. <laughs> nuance, hein, je ne défends pas les tueurs, mais euh, déjà si euh, le, tueur a été euh, humilié à son époque, il a eu des dégradations dans l'humiliation de ses parents, même pas forcément de ses parents, mais que parce que forcément on est, on est à l'école, hein, petit on est à l'école, et s'il n'a pas été influencé par d'autres gens qui euh, allaient savoir, euh, on ne connaît pas la vie des gens, euh, on maltraite les gens, les tueurs et tout ça. Et, nous, on est déjà, on est déjà des tueurs de toute façon, parce qu'on tue à petit feu le peuple. avec toute cette pollution, toute cette dégueulasse, c'est tellement dégueulasse d'après euh, ce qu'ils nous émettent dans, dans l'air, les pollutions et tout ça, à petit feu, on meurt. Euh, on a des, ils provoquent des maladies, des choses comme ça, puis euh, par le cancer et tout ça. Pas forcément des, des fumeurs, hein, qui, comme moi par exemple, je ne suis pas fumeuse, pas du tout. J'ai jamais fumé dans ma vie. À part euh, la liane quand j'étais enfant. <laughs> Une fois j'ai fumé la liane, plus jamais ça. Euh, non, c'est. Euh, la, vie n'est pas. pour moi, tuer, on tue des gens à petit feu. On dit les tueurs, mais on tue tous par des, des émissions l'effet de serre, les diverses pollutions, le radon. Euh, le radon, moi j'ai l'impression que c'est euh, envers euh, les, systèmes nucléaires qui mettent souterrain. Ils veulent creuser souterrain. Et si c'est pas ça qui crée le radon, parce que la nature, quand il crée pour moi, la nature ne crée pas des êtres à ce qu'ils meurent des maladies, des choses comme des saloperies comme ça. C'est qu'on nous le provoque, quelque part. Euh, avec toutes ces saloperies qui mettent euh, sous terre. Euh, je me demande si le radon ne vient pas de là. parce que ça pollue en sous terre et ça, ça, ça, influe dans. ça se balade sous terre et forcément ça va en dessous des baraques, ça va sous des logements, ça, provoque des pollutions même intérieures. On, crée. Euh, moi, c'est un truc que je n'ai pas étudié. Hein. <laughs> Non, je n'ai pas étudié sur ça. Mais c'est comme ça que je ressens. Je ressens euh, de manière... Euh, euh comme ça. voilà, on pollue. Et on dit les tueurs, mais tout monde tu vois euh, en quelque sorte. Donc voilà, c'est. On, on, nous provoque à être dans, l'industrie, dans des. Euh, à subir des choses qu'on est. Euh, que ça, ça met en l'encontre, mais on n'a pas le choix, mais on est obligé de vivre comme ça. Et ça influence l'aspect humain. Hein c'est tout un tas de choses qui me. ne je sais pas. Pour moi, euh, moi je vois euh, le climat, le climat euh, provoque par toutes ces pollutions qu'on émet. je pense pas que la nature a créé toutes ces pollutions pour ensuite nous tuer. Euh, nous, on, on, la bousille. Moi, je trouve qu'on la, qu'on... Euh, la détruit. Euh, à mon avis, hein. parce que la nature ne crée jamais des êtres de façon à ce qu'ils soient tués après, qu'ils soient par des maladies précoces. ces maladies, on nous intoxique choses, même l'alimentation, on ne sait plus euh, ce qu'on mange. Euh, même euh, ceux qui sont végétaliens ou végétariens et tout ça. mais c'est émis dans l'industrie, on ne sait même pas ce qu'on mange, on achète. regardez, des fois les pommes, des fois on achète et des fois au fond c'est tellement pourri, c'est mangeable la euh, pomme, on la voit belle quand on, l'achète, mais euh, quand on la mange, après, c'est euh, au fond, c'est noirci. On ne sait pas ce qu'ils On mettent. c'est plus ce qu'on mange. Tellement industriel, tellement trafiqué, tellement de, mauvaise nutrition. On ne peut même plus être végétarien tellement que euh, on, nous ingurgite que des saloperies dans, le manger. On n'est pas là pour voir. Donc euh, forcément, bêtement, on mange. Et on peut devenir malade aussi à cause de ça, hein, des choses comme ça. Hein. Euh, euh, un empoisonnement et puis voilà quoi c'est on ne sait pas. Euh, on dit toujours les tueurs, il n'y a pas que eux, il ne faut pas cibler que eux. Bon, eux, ils tuent et ils n'en parlent plus. Mais euh, tandis que la société tue, mais euh, au, fur, au fur et à mesure, au fur des temps. voilà quoi. C'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois cette c'est des conséquences que, parfois dramatiques, hein, euh, comme les essais nucléaires qu'il avait fait euh, Kim Jong-un. Euh, c'est bien, il a, il a décidé d'arrêter. C'est bien, c'est une bonne décision qu'il a, qu a prise. Mais ça, c'était auparavant. voilà quoi, c'est. bon, c'est comme tout, hein, maintenant, euh, bon, je me, voilà, je me suis exprimée sur, euh, sur certaines, certains sujets ce qui me préoccupait euh, principalement, quoi, hein, voilà, quoi, c'est dommageable. Et voilà. Et sinon, quoi vous dire de plus bah, En même temps, je tenais à remercier tout ce beau monde hein, pour tous ces vœux d'anniversaire d'hier. Hein. 29 avril. Hein. déjà 47 ans, <laughs> voilà. Euh, euh, j'ai un âge vraiment bien avancé, mais bon, euh, <laughs> voilà quoi. Et euh, je tenais à remercier pour tous ces, ces vœux vraiment qui ont été géniaux. C'est vraiment, vraiment très très génial de votre part et vraiment je, je, je j'en suis ravie tellement euh, c'est plus fort que moi. C'est, <laughs> euh, voilà quoi, je tenais à remercier tout ce, monde magnifique quoi, qui ont, vous avez été vraiment nombreux. Et pour moi, euh, tout me suffit, tout. j'ai pas besoin de cadeaux, j'ai pas besoin de <laughs> moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour être purement heureuse. Parce que, bon, euh, déjà avec ma solitude, je, suis, complète. complet. Euh, tout me complète, tout. Euh, et, vous savez, j'ai pas besoin d'avoir des d'être privilégié, d'être la superstar, d'être quelqu'un de plus haut niveau, à un degré extrême pour pour euh, briller aux yeux de tous. Euh, moi, il y a des gens qui les aiment et des gens qui aiment pas. Hein. on ne peut pas euh, apprécier pleinement Et, c'est dommage. On pouvait apprécier, mais bon, on n'oblige personne. Mais moi, c'est pas ce que je demande. C'est pas ma nature. pour si peu de choses, vraiment minimes, juste de quoi vivre, c'est tout ce que je demande dans l'ensemble. Je, euh, voilà, je, ne demande pas euh, des normes, des énormités comme euh, être élu, par exemple en étant comme député ou des choses comme ça. Je veux pas être dans des assemblées, je veux pas. Moi, je reste moi-même et je suis vraiment complétée ma façon d'être, j'ai pas besoin de, de plus. J'ai pas besoin euh, que je, je, fasse du sport euh, pour me sentir bien euh, psychologiquement, moralement, j'ai pas besoin de. Si j'ai envie de faire du sport, je le fais volontairement. volontairement. Je, n'ai pas à me faire un programme tel et tel jour, je dois faire du sport, Moi, je le fais quand j'ai envie. Quand j'ai envie de faire du sport, je le fais. Voilà, euh, et puis même, même si je fais rien, je suis comblée. Intérieurement, euh, c'est incroyable. La solitude pour moi, c'est quelque chose de. C'est complet, c'est complété. Euh, personnellement, bon, pas tout à fait, pas à l'extrême, pas. Mais je suis vraiment heureuse de ce que je suis. Voilà. J'ai mes propres idées voilà, j'ai pas été appris, euh, j'ai mes ressentis, je le dis vraiment euh, selon ce que je ressens. Et si je peux partager à un grand nombre de gens euh, qui me consultent, c'est bien. Et j'en suis vraiment ravie, quoi. Rien que ça, ça me... si peu, des fois, ça me rend purement heureuse. J'ai pas besoin de plus. <laughs> voilà. Bah, écoutez, moi je tenais à euh, terminer. Puis euh, merci encore pour tous ces vœux d'anniversaire. Hein. Et puis euh, je vous dis à la prochaine vidéo hein, pour poursuivre sur d'autres sujets, hein, comme dans des précédentes séries que j'ai fait, les séries de vidéos que j'ai fait, que j'ai publiées précédemment. Donc je poursuivrai. Je, tant que je suis là, je, je ferai. Voilà. Bah écoutez, je vous dis euh, à très bientôt. Et puis, euh, on vous souhaitant plein de bonnes choses et bon courage. Et, aussi une, euh, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée pour chaque pays. Avec les